हाम्रो यो हिरोइन हाम्रो यो हिरोइन यो त्यहाँ बसेर पुरै साइड लुक्स दिइरहेको छ क्या यसलाई यसलाई थ्याङ्क यू बराबरै बुढोले क्या दुःख पाएको हेर त नेपाली फिल्टर यो नेपाली फिल्टर भन्ने प्योर नेपाली फिल्टर केटा हो के छ बिहान बिहानै भर्खर उठेको भर्खर उठेर बसिरहेको छ आगो ताल्दै बसिरहेको छु गाई चाहिँ त आज त मार्चिनेस लास्टै घाम परेछ लास्टै घाम परेछ भन्ने अरे चाँडो यस्तो भइरहेछ सौ हामी चाहिँ आगो ताप्नु जानु लागिरहेको होइन आगो आगो ताप्नु जाने हो यतातिर तार आगो ताप्न जाने छ मस्त आगो छ होइन सुन्डो बाजे यस्तो रहेछ के पायो ज्याब्बा भयो ज्याब्बा त्यो बाजेले कान्छी बुढी बिहा गर्ने होइन त्यहाँ त्यो भाले घरतिरको त्यो भाले घर अगाडि दुई ताल तिन ताल घर त्यही त अनिल त अनिल हो त्यसले बुढ त हान्दो रहेछ हो के हाल्छ ए त्यो त्यो अर्को पनि दामी खेल्छ हामी पनि नखेल्ने त हो त्यसले नै हान्दो रहेछ त्यतिखेर हो कि यहाँ गिलास लिएर बस्नु भन्ने अब के पैसा छैन होइन बुढीमा पैसा छैन अन्त हाँस्छ आमा चाहिँ कुन त्यो गऱ्यो भने त कामै छैन त्यही त हामी हामी जानु मस्तै यहाँदेखि अन्त यहाँदेखि त्यहाँदेखि उहाँसम्म रोपेको बुढोले पन्ध्र सयको कागज भयो पन्ध्र पन्ध्र सयको त कागती पन्ध्रवटा गेडा पनि देखेन होला दसवटाको एक्जाममा पन्ध्र सयको अनि त्यस्तै पैसा खेरा फाल्नु मात्रै भएन अहिले बुढीमा पैसा खेरा फाल्नु मात्रै भएन ठेटेलिका काली कुमार काम नलाग्ने रहेछ होइन त काली कुमार तिम्रो काली कुमार काम नलाग्ने रहेछ है भनेपछि भनेको बजेला बाजेले डल्लास डल्लास होइन घर बनाउनलाई के के घर बनाउने खै हामीलाई घर बनाउनलाई ओइ खतरा है क्यामेरा त जात्नु त बाजे मलाई पैसा झ्याप ऊ अर्को आयो झल्ली आयो कहिले बेच्दैन भन्नु त ओलाई दिन्छ क्या ओलाई पोसाल्छ घर बनाउनु लाग्यो झल्ली आयो अर्को अब तातो न्यानो भयो अनि आफूले रुगाले छोडेको छैन क्या झरेको झरेको पानी जस्तो ए तातो भयो हो भाकुरी ठुलो झिमिरी ठुलो झिमिरी सानो झिमिरी किने छ नि त लिँदैन बुढोले क्या दुःख पाएको हेर त दर्शक बिङहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा बुढोले दुःख पा के केटा हो तिमीलाई म नेपाली फिल्टर देखाउँछ नेपाली फिल्टर जे होस् नेपाली फिल्टर यो नेपाली फिल्टर भन्दा प्योर नेपाली फिल्टर होइन बाजे नेपाली फिल्टर चाहिँ दामी हो क्या दर्शक बिन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो दृश्य काले चाक काले बुढी के अरे काले बुढालाई आफ्नो बुढीले छोडेर गएको हुनाले होइन बुढो यस्तो अवस्थामा पाँच राखेको भेटियो here. The kiss. This is my doggy. Eh? <laughs> Abdul. Abdul. Chito. Chito Abdul. Ah, ah. Thank you. Let's take one. Can I do more? <laughs> Thank you. Whoa. Whoa. Whoa. Ah. Chupagar. <laughs> अर्को नि माग न अर्को अर्को अर्को दे अर्को दे डोरी आउनु माथि <laughs> Manja udah. गऱ्यो त नि हाम्रो यो हिरोइन हाम्रो यो हिरोइन यो हिरोइनीलाई देखेर अन्त हाम्रो यो हिरोइनीलाई देखेर ओ त्यो त्यसले हो त्यहाँनिर बसेर पुरा त्यहाँ बसेर पुरै साइड लुक्स दिइरहेको छ क्या यसलाई यसलाई मस्त अघि त पुरै अघि त पुरै ल्या यस्तो यस्तो यस्तो छ क्या नि यस्तो हाई हात दिन्छ कि हात दिन्छु ओ त्यहाँ एउटा फेरि त्यहाँ बसेर हेरिरहेको छ यसलाई यसलाई हेरिरहेको छ यसलाई त भाग्यो यसलाई देखेर लजाएछ यार <laughs> यसलाई देखेर लजाएछ हो नि त ल तेरो साइकल बनेन <coughs> तर कसले भाप्नु भन्थ्यो सर अहिले बल्ल साइकल काम राख अँ अँ अँ अँ अँ अँ <laughs> <laughs> लाग्दैन होला आज त घाम त घुम्टे भाइ के गरिरहेको हौ तिमी साइकल बनाएन अझै ए साइकल बनेन साइकल बनेन तेरो बाजल सबै <laughs> ए यो कहिले काट्यो कहाँ काटेछ यो यो घाँसहरू कहाँ कहिले काटेको Hôm nay về William là gọi là sao nói nó Vậy là ai chứ? Chị trọ Chị đến chú mềm đến thế cơ Chị tay chứ ai chứ? Chịu quá <laughs> Đây हामी चाहिँ जस्ट भर्खर बजारतिर पुगेर आइसक्यो होइन सानोतिनो बजार थियो चोर चोर यता सिङ्गर्ने जस्ट त्यहाँ चाहिँ भिडियो गर्न पाएन किनकि त्यहाँ मान्छे धेरै थियो नि त त्यही भएर जस्ट हामी चाहिँ पुगेर आइयो रमाइलो अहिले चाहिँ हल्का घर आइपुगेछ अघि जाँदाखेरि जाडो भएको थियो बाटोमा त्यही भएर अब चाहिँ घर आइसक्यो अघि भिडियो गर्न पाएन कि सायद जस्ट म चाहिँ यहाँ तल पकाउनु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ होइन अब चाहिँ साँझ भयो नि त चार बजिसक्यो नि त अब तरकारी बगान पर्ने हुन्छ म चाहिँ जस्ट होइन आलु खाने गुन्द्रुक खाने आलु खाने गुन्द्रुक खाने चित्त बुझाउने त्यो भएन अब आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ है आजको लागि चाहिँ यति नै भयो